السلام عليكم ورحمة الله شيخ بارشا طيبين معكم محمد نور واليوم رجعنا لكم فيديو جديد طبعا هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون هو الجزء الثاني بالنسبة لتغطية حدث البي جي تي طبعا الفيديو الماضي كان فيه للأسف في بعض الأخطاء بالمعلومات ناس أنكرت المعلومات وفي بعض الناس أكدت المعلومات فصار عندي بعض الخربطة أنه هل هذول الأشخاص اللي طلعوا بالفيديو الماضي هل هم عبدة شيطان صحيح او لا لكن اليوم بما انه الحدث موجود ومستمر لمده ثلاث ايام آه، قلت ليش ما اطلع واصورهم مثلا واسالهم نفسهم ان شاء الله جهزت الاسئله وهي الاسئله الاكيده يعني هل هذا عباده الشيطان او هل هذه موسيقى ونروح ونسالهم هم نفسهم فالافضل نروح ونسالهم وان شاء الله بهذا الفيديو حبيت انه نشوفكم من ارض الواقع ايش هو الحدث فنبدا بالفيديو الفيديو الماضي طبعا جاني واكثر شيء ضحكني هو انه انت عبد للشيطان وجاي تنشر لهم وكذا فحاليا موجود بموقعهم باذن الله راح اصور آه هذا اليوم الاول بس اليوم الثاني واليوم الثالث راح نصور به تقريبا يعني قدر الامكان فاي شخص راح يتعاون معنا بتصوير فيديو راح نسالهم هم شخصيا ونعرف منهم الحقيقه هل هم يبدون شيطان او هم غير هالشيء هذا فنشوفهم مثل ما قلت لكم يظل ثلاث ايام بس طبعا متنقل يعني اليوم هنا غير ايام يكون مختلف Hallo? Hallo. Wie heißen Sie? Ich bin Daniel. Ich habe ein paar Fragen über das äh, WGT. Können Sie uns bitte das WGT erklären, was, was das ist? Für mich ist es halt so ein Treffen, äh, wo man halt sehr viele Freunde trifft. Ähm, es ist sehr, sehr friedlich, sehr freundlich. Man hört sehr viel Musik. Äh, es ist halt viel Spaß dabei. Ne? Hat das WGT etwas mit Religion oder Glauben oder sowas zu tun? Also in meiner Meinung ist es schon so, dass jeder einen Glauben hat. Ne? Wir haben auch einen Glauben. Jeder glaubt an irgendetwas. Ne? Und das WGT wird halt immer so ein bisschen von den anderen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen anders gesehen. Hier denkt man immer so ein bisschen, dass hier so viele Satanisten äh, dabei sind oder halt äh, die, die Bösen, sind wir halt natürlich nicht. Ne? Für mich ist es halt äh, ein Ausleben von, äh, von dem viktorianischen Stil, sieht man ja äh, an, meiner Kleidung und halt, hauptsächlich von der Musik. Die dritte Frage ist, warum gibt es viele Leute, die also immer schwarz wie sie also tragen? Äh, schwarze Farbe ist halt so eine, so eine allgemeine Farbe, die, die hat sich halt in der, in der Gothic-Szene so durchgesetzt. Wobei man halt mittlerweile auch erkennen kann, dass es nicht nur schwarz die, die allgemeine Farbe ist, sondern es, ist, es wird halt bunt. Ne? Mhm. Aber schwarz ist halt die allgemeine Farbe. Das WGT hat nichts mit, mit Teufel und so weiter. Es gibt äh, in, in, der, in, der, in der schwarzen Szene gibt halt äh, verschiedene Meinungen. Äh, man beschäftigt sich natürlich schon mit Tod und mit verschiedenen Sachen, die sich äh, in der allgemeinen äh, Sache viele nicht so beschäftigen. Aber es, äh, es hat nichts mit dem Bösen zu tun. Ne? Also hier geht es nicht um Teufel und ähm, um, um Teufelsanbetung, meiner Meinung nach, sondern hier geht es halt allgemein um, um Spaß zu haben, Freunde zu treffen, Musik auszuleben, beziehungsweise seinen, seinen Stil halt auch mal zu zeigen, was man so im Allgemeinen nicht so kann oder im Alltag. Darum geht es eigentlich. Ne? Vielen Dank für Ihre Information. Ja, vielen Dank. Danke. bin Dagmar. Grüß dich. Wir haben ein paar Fragen über das WGT. Können Sie uns äh, also vorstellen, was das WGT ist? Ähm, die meisten treffen sich einfach nur, um ihr, ihre Vorstellung von einer düsteren und melancholischen Lebenseinstellung zu verwirklichen. Und es hat nichts mit dem Teufel zu tun. Wir mögen einfach nur das Melancholische, aber wir sind ganz harmlos und wir sind ganz lieb und. Ja. <laughs> es gibt ein paar Videos über ihre Kleidung. Mhm. Manche sagen, dass das vor den Teufel also beten und so weiter. Das ist, also, ist eigentlich das hauptsächlich Spaß daran, auch einfach selbst Kleidung zu machen und sich zu inszenieren. Aber die wenigsten von uns haben wirklich einen religiösen Hintergrund. Bonjour Tristesse, es ist nichts irgendwie Böses. Ja. Gibt es eine bestimmte Religion für das WGT oder? Nein, also wir sind natürlich, die meisten von uns sind irgendwie christlich erzogen, aber die wenigsten von uns sind in der Hinsicht, dass wir wirklich das Christentum in dem Sinne leben, dass wir katholisch oder evangelisch sind und die ganze Zeit beten, sondern man hat natürlich diesen Hintergrund, weil es einfach irgendwo sag ich mal, zum abendlichen, abendländischen Kulturkreis gehört, wo man aufgewachsen ist. Mhm. Aber also im Gegenteil, wir distanzieren uns vielleicht davon und wir leben einfach unsere Melancholie, aber es hat nichts Religiöses damit zu tun. Ja, vielen Dank für Ihre Information und aber also gerne. Äh, viel Spaß. Dann noch ja. einen schönen Ramadan. Danke. طبعا آه، شكرا لعلاء ساعدنا بالتصوير خليني اختم شفتوهم قابلناهم وكذا ولسه لو عايشين الواقع انا صراحه قهرني صراحه التعليق وقت يقول لي انه انت جاي تسوي دعايه لهم لكن وقت قابلناهم كانوا اشخاص قالوا ما في اي شخص يتبع ديانه محدده او شيء فانا المعلومه ردت انقلها يعني اللي يقولون عنهم عبده الشيطان وكذا موجودين ماسونيه نعم موجودين وكذا لا في اشخاص هم نفسهم قالوا قالوا انه في اشخاص يعني تخفون مو شرط عباده الشيطان ما تجي انه بس بالمظهر اكبر بالعكس لازم اخفي حالي فهم مخدوعين هم بيهم اي شيء الله اعلم انا ما ادري فعموما انا اللي علي انه هاي الحقيقه والواقع واللي صورت فاتمنى من العالم اللي اللي تفهم اتمنى انه تفهم هالنقطه هاي انه الحدث هذا مثلا حدث ثقافي لا غير موسيقى وكذا لكن اذا له خلفيه اذا له خلفيه عباده شيطان او شيء فهذا ما ادري الله اعلم اي شيء يعني طبعا بناء على كلامهم هم ما عندهم اي عبده شيطان او شيء عباره عن موسيقى يحتفلون فيها وفقط وحتى قابلنا بنت ونهايه كلامها ذكرت قالت انه انتم عندكم رمضان حتى واتمنى لكم رمضان طيب وكذا ورمضان كريم فيعني صراحه كان معاملتهم جيده الفكره اللي اريد اوصلها من هذا الفيديو هو انه مو كل شخص مثلا نزل فيديو عن هذول الاشخاص او عن هذا اللباس انه هذول عبدة شيطان انما عبدة شيطان متخفين يمكن يجيك الطخم رسمي يمكن يجيك الله اعلم بايش وهذا الاحتفال تقريبا مثل الكوميكون اللي صار بجده واللي صار بدبي ف انتم تقدرون تحكمون وبالنهايه لا تنسون تحطوا لي اللايك واهم شيء مشاركه الفيديو على على اوسع نطاق حتى توصل الرساله من هذا الفيديو وعلى فكره هذا الفيديو يعتبر اول فيديو عربي يصور مثل هذا الحدث او اول شخص عربي يصور هذا الحدث وينقله آه، على مواقع التواصل الاجتماعي العربيه هنا نكون نهينا الفيديو سلام عليكم